Elisa. Je vis au Sénégal. Aujourd'hui, je fais ce témoignage pour une grande maître qui s'appelle Aloua. Il m'a beaucoup aidé. Il a changé ma vie. Je vous raconte mon histoire. J'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Un problème d'argent. J'avais beaucoup de dettes que je ne, pas, je ne savais plus ce que je dois faire. Un jour sur le YouTube, j'ai vu son numéro. Et j'ai dit, attends, je vais essayer d'appeler cette numéro. Et la numéro a marché. Et il m'a répondu. Et je lui ai parlé tout mon problème. Le même semaine que je l'ai appelé, sur le même semaine, il m'a envoyé cette carte magique qui me multiplie de l'argent et j'ai tout payé mes dettes que j'avais, j'ai tout remboursé grâce à lui. Ma vie ça va maintenant grâce à Maître Awa. Je vous propose, si vous avez d'autres problèmes dans vos vies, si vous avez de problèmes d'argent, il peut vous aider grâce à sa calpe magique, à sa volume magique qui multiplie de l'argent et vous serez riche et votre vie va changer. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, si vous avez un problème de mariage, ou bien si vous voulez voyager, n'importe quel problème, il va vous aider. Le maître Aloha n'est pas un faux maître, il n'est pas un faux marabout. Il fait son travail bien. Je vous le jure, si j'étais un mentor, je ne fais pas ce témoignage pour que le monde entier que le maître Awa, c'est une bonne personne et c'est une grand grand visiteur. Appelez sur ce numéro, il va vous aider. Appelez sur ce numéro pour qu'il puisse vous aider aussi. 00 229 95 05 15 89. Je le cite encore. 00 229 95 05 15 89. Il va vous aider. Vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus, C'est moi qui vous le dis. Vous ne serez pas dessus. Papa, maître Alois, je te remercie pour toutes choses que tu as fait pour moi. Grâce à toi que ma vie a changé. Merci beaucoup.